Зашел на темный форум и купил там многие руки Я пишу типу в телеграм, есть валит куки Ее вагина мохнатая, я не мог найти ее клитер Я убил фашиста, я думаю, это был Гитлер Я не хочу ее ебать, на ее жопе мигрень За все хуй не хочу тебя ебать, мне лень У меня нет наркотиков, я ебашу клей Челка была настолько стрёмная, что я пидорил <laughs> Я выебал телку и ушел, теперь она режет вены Я не виноват, что я охуенная, это мои гены Я нахапал телку, теперь она выглядит как гиена Соскамил бабушку, ее звали Олег Соскамил больного раком, я думаю, это был Тиньков Я убил ебаного негра, думаю, это был Тиньков финес. Я хотел денег, поэтому делал финес. Ты ебаный пиздобол, ты не делал финес. У меня не было туалетной бумаги, я вытирал жопу газетой. У меня не было молока, я не пошел кашу со спермой. Так мой хуй, даже если там свегма. Я убил маму своей телки, я хотел пойти, да пусть говорят. Они говорят, я уебан, пусть говорят. Я зашил рты этим рэпером, теперь они не говорят. Я не буду врать, рэп обладает хуйня. Я не буду врать, этот трек тоже хуйня. Твой любимый рэпер пиздит у меня. Я купил себе пидорские джинсы Амири. Пидорас, я ебал больше, чем Фэнди Глоб. Я ебал телку, которая не было рук, она не могла драть. Я ебал телку, которая не было ног, она была инвалид. Я не буду с тобой целоваться, у тебя во рту цистит. Почему я читаю, как будто я ебашу мифедрон? Обладает мне жалко твой микрофон. Меня не встал хуй, я засунул ей в пизду свой микрофон. Я убил типа, которому не нравится мои треки, я думаю, это был флом. Я не люблю твой трек, поставлю его на фон. Рэперы проебались на хате, не делают звонк. Я заскавил казаха, я думаю, это был скриптони. Я ебал вечевую шлюху, мой хуй болит. Я сломал своему брату руку, я думаю, ему нужен наиболь. На меня заведут дело, тогда я улечу на Бали. У тебя был секс только в ушах, отвали. славу. Я никогда не видел ее без дона, работает ртом. Почему я читаю так, будто я косерком? Я не буду тебя убивать, это а Я пойду в ад, я ебаный черт! Моя жизнь ебанута, они думают, я вел чит-код. Я не мог найти метадон, его съел мой кот. Я заскамил долбоеба из березняков. Она пишет мне хуйню, я говорю факов. Мой пробовали новый, но фетиш ебать готов. Она меня поцеловала, но я уже ее ебать готов. Я такой объем